أمانة أمانة دين واستمرات أدرى أدرى دين واستمرات شرع بميزه تنكباكبات شرع بميزه تنكباكبات أمانة أمانة دين أدرى أدرى so የዲን መጻሕፍቶች ገዝተህ አምጣላት የዳዕዋ ሲዲዎች አደራ አሳያት ዘፈንና ፊልሞች እንዳታሳያት ዘፈንና ፊልሞች 生生灭。 hayatını شيطان لتركو لتولد لجه صالح إيماننا لو ما ميوجه مش الرادرة أركت بسميتي مش الرادرة بسميت أركت ومن أنا